Assalamu alaikum everyone, Semi DZ reaction back with another reaction with the first take. I coming back with the king, the king, uh, king, G H I D O R I H, unstoppable, unstoppable, unstoppable. لا يمكن له إيقافها، لا يمكن إيقافها. لا يمكن ايقافها So my name is Timmy I'm from Argentina I'm from Africa but Morocco and Tunisia education music video you can smash a button subscribe to notification and follow me on Instagram and TikTok it means so much to me if you do that it means so much to me and I am in love with you I will be in love with you and let's start with right now with 1 it's coming right now okay let's start let's go right now okay okay and stop uh, and stop to ball and stop to ball i love the style they're wearing what they were wearing i love the style they will i guess they are will be wrap wrapping wrapping Yeah, microphone check. Yeah, microphone check one, two. Unstoppable. u e 何誰がやったって超えらんねえここに伝説よみがコンテンすらしのく上昇気流またパーンドスップ KG さてれこいつは意識あるタフなファン限定起こるいい連携吐きディープメッセージ同時に手に入れるかね致メッセ切れたファインマシンすべてオートマリック爆走でセイスラッョーのラリー A クラスクイーンたち両隣ここからは一軒さんお断りだ機的な全アルバム俺らが落としてきた全爆弾引き分け のシンボリー月下水木金土日これぞ王道突き進む金の道そんなリアリティーこりゃファンタジー離れたさはもうすでにナンバーシーンアンスタッパボー何使ったって止めらんねえ 活動の旅真実の出す放射の浴び正しくやりたくなる後遺症頭振るそのヘドビボーイもよ演技じゃねえ今チェンジザゲームどこもええ譲ら権利だけ肩にはめてくる電磁波でこの意味わかる戦士立てこの数秒 超短時間宇宙衛星でも監視官なぜならいつでも個人体システムマジプライバシーないらしいロボットにクローン人ゲノム細胞の配列記号で読むバイオテクノロジースペースコロニー技術の進化示すロニにまだ無視され続ける警告も継続後制御不能あてまもう人間対マシン俺らの不無意に限界なし 止めらんねえ誰がやったって超えらんねえ Unstoppable 何使ったって止めらんねえ Unstoppable 誰がやったって超えらんねえ「Hey, y e a Seiji Word <sighs> This fire This fire, I swear Fire Mac Ventura That's Fire, fire, so fire, so fire <laughs> this fire this fire this fire so so if you love my face my reaction smash a button subscribe turn notification on follow me on tiktok and instagram means so much to me thank you for watching peace love assalamu alaikum everyone i will be uh, going rapping now right now rapping rapping